fit it. Guess who ups some? आप सभी का स्वागत है मैच अरीना में माय नेम इज रोशन और आप देख रहे हैं मैच अरीना गाइस मैं हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो स्वागत है दोस्तों रेट्रो में करने के एक और नए वीडियो में भाई दो दो इंट्रो के लिए माफी चाहता हूं ऐसे हमारे चैनल का पहला इंट्रो था इसलिए इसको ऐड कर दिया तो भाई जैसे ही तुम लोग को पता होगा कि भाई मैं बहुत पुराना प्लेयर हूँ पुराना मीन्स भाई दो से खेलता हूँ मैच अरीना तो जितनी भी जानकारी है उतना तो भाई हम दे ही सकते हैं भाई मॉड्यूल्स के ऊपर वैसे बहुत लोगों को जानकारी नहीं है वीडियो बना रहे हैं तो उनको छोड़ देते हैं तो भाई हम लोग पहले इसको दो टॉपिक में बांट देते हैं कि लाइक क्या था मॉड्यूल्स और उसके बाद भाई क्यों इसको हटा दिया गया तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना तभी समझ पाओगे कि मॉड्यूल आखिर था क्या चीज़ तो पूरा ध्यान से देखना एंड तक एंड अब बात करते हैं भाई मॉड्यूल्स के ऊपर मतलब इतना भाई आप लोगों का टाइम लिया तो बता ही देते हैं मॉड्यूल्स आखिर था क्या चीज़ उसको अगर मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो एक तरह का वेपन की तरह था वेपन नहीं था वेपन की तरह ही था जैसे आप वेपन को किसी भी मेक के ऊपर इक्विप्ट कर सकते थे वैसे ही मॉड्यूल्स को भी आप किसी भी मेक के ऊपर इक्विप्ट कर सकते थे नहीं उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी कि भाई अब छोटे ही मैक के ऊपर नहीं लगा सकते बड़े मैक के ऊपर ही लगा सकते हो ऐसा कुछ नहीं था आप मैक के ऊपर भी लगा सकते थे जितने भी मैक थे उनके ऊपर लगाने का ऑप्शन था इसको अब बात करते हैं इसकी लुक के ऊपर तो भाई इसका लुक जैसे इंडिया में कहा जाता है कि किसी के भी दिखावे पे मत जाना मतलब इसके लुक पे मत जाना ये दिखने में तो था आयरन मैन के आर्क रिएक्टर की तरह मगर उसके उल्टा था लाइक आर्क रिएक्टर था वो भाई कंज्यूम नहीं करता था वो भाई प्रोड्यूस करता था एनर्जी ये उल्टा कंज्यूम करता था लाइक आप मेक के ऊपर इसको लगाते थे ना तो उसका भाई एनर्जी ये कंज्यूम करता था इसलिए भाई आपको वेपन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था लाइक आपको पता ही होगा कि वेपन में भी आपको इक्विप्ट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए इसको भी इक्विप्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए तो आपको वेपन में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता था इसलिए भाई इसकी एनर्जी के ऊपर भी बात करेंगे तो आप बता देना कि ये फ़ायदेमंद था कि नुकसान अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट के ऊपर तो भाई इसका कॉस्ट था ये फ्री में मिलता था लाइक फ्री में ही जब आप लेवल अप करते थे तो आपको अनलॉक हुआ करता था आप यूज़ करो आपको पैसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी जैसे अब होती है चीज़ों पर वैसे नहीं था वो भी जैसे सब कुछ फ्री था वैसे ही सब कुछ फ्री था लाइक कितना अच्छा था यार मैच पहले सब कुछ फ्री फ्री अब तो सब महंगा कर दिया महंगा कुछ ज़्यादा ही महंगा कर दिया तो वैसे नहीं था कि आपको इसको पे करना पड़ता था आप जितना लेवल अप करते थे उसी प्रकार के आपको मॉड्यूल्स भी मिला करते थे इसमें भी बहुत सारे प्रकार हुआ करते थे तो आप देख ही सकते हो कितने सारे प्रकार थे जितना आप लेवल अप करोगे उतना ही आपका अनलॉक हुआ करता था प्रकार मीन समझ सकते हो कि लाइक अब जैसे पावरफुल पावरफुल जो मॉड्यूल्स थे ना उनमें भी रैंक हुआ करता था तो ज़्यादा रैंक वाले आपको मिला करते थे समझ सकते हो जैसे सबका होता है भाई कि सबको अपग्रेड करना पड़ता था इसको भी अपग्रेड करना पड़ता था लाइक ऐसे नहीं था कि आपने मिला उसको इक्विप्ट करो आपको उसको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है उसको आपको अपग्रेड करना पड़ता था जैसे आप सब वेपन को अपग्रेड करते हो उसको भी अपडेट करना पड़ता था और एक बार आपने इक्विप्ट कर दिया तो भाई जब तक आपका मेक है तब तक का मॉड्यूल है और उसके बाद जब मेक ख़त्म मॉड्यूल ख़त्म मतलब परमानेंट ख़त्म नहीं होगा जैसे मतलब ख़त्म वाला लाइक आपका मेक मर गया तो आपका उसके साथ ही मरेगा पहले वो मॉड्यूल्स गायब नहीं होगा जब तक मेक है तब तक आपका मॉड्यूल है और हमारा मेन टॉपिक किसको हटाया क्यों गया उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अभी तक लाइक नहीं किया तो करो यार मतलब ऐसी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी लाइक नहीं किया तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर देना कि लाइक इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐसा ज्ञान भाई आपको कहीं नहीं मिलेगा इसकी कॉपी आएगी पता है मेरे को कॉपी आएगी मगर ऐसा कोई नहीं बताएगा नॉलेज उसके पास कहाँ से होगी वीडियो देख के ही आपको बताएंगे तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार ये जो एक भाई इकलौता चैनल है जो भाई बहुत सारे कॉन्टेंट लेके बैठा है करीना का लाइक पुराने में करीना आप बात करते हैं इसको हटाया क्यों गया इसको समझने के लिए आपको इसकी एबिलिटी समझनी पड़ेगी मेनली दो ही प्रकार की एबिलिटी थी दो ही प्रकार के हमारे मॉड्यूल्स थे एक था जो आपको ओवर चार्ज प्रोवाइड करता था एक था जो आपको सील्ड प्रोवाइड करता था वो एक्चुअल सील्ड नहीं था बस उसको इक्विप करना होता था मेक में वो आपका हो गया काम उसके बाद वो आपको सील्ड जब तक मेक है तब तक सील्ड आपको प्रोवाइड करता था और एक था जो आपको ओवर चार्ज भी माई मार्क था मार्क टू से स्टार्ट होता था मार्क थ्री तक था वैसे चार ही मॉड्यूल थे एबिलिटी तो दो ही था मगर चार मॉड्यूल थे दो पावरफुल थे दो कमज़ोर थे उनके नाम आपको दिख रहा होगा आप नाम देख लेना मैं नाम नहीं पढ़ पाऊंगा समझ सकते हो भाई ये उस दौर में हटाया गया लाइक जब सब मेक की एबिलिटी आ रही थी लाइक आपको पता ही होगा आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा नहीं देखा तो भाई पुराने शुरू से देखो तो उस भाई कोई एबिलिटी नहीं थी मेक की कोई सी भी मेक की एबिलिटी नहीं थी पहले तो इसलिए भाई मॉड्यूल्स था मॉड्यूल्स उनको थोड़ा एबिलिटी दिया करता था थोड़ा बहुत एच में आपको एबिलिटी दे दिया करता था तो भाई धीरे धीरे सबकी एबिलिटी आने लगी तो भाई मैं करीना वालों ने समझा भाई इसको हटा देना चाहिए लाइक समझ सकते हो कितना ओ हो जाता भाई फिर में तो इसलिए उसको धीरे धीरे करके लाइक जब आने लगी सबकी एबिलिटी तो इसको हटा दिया गया आपने इतना वीडियो देखा तो आपको पसंद आया हुआ तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना इसका नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है मतलब दूसरे चीज़ों के ऊपर नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है तो अब मैं कम्युनिटी पोस्ट करता रहता हूँ तो ध्यान देखते रहना चैनल को विजिट करते रहना वहाँ पर आप आके कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर भाग लेना और वीडियो भाई पसंद आया होगा लाइक आपको जानकारी मिल गया होगा कि आखिर मॉड्यूल्स क्या था बहुत सारे लोग भाई नकली ज्ञान दे रहे थे तो उनसे बच के रहना उन जैसे लोगों से थोड़ा बच के रहना वो नकली ज्ञान देने वाले भाई मेरा कंटेंट मतलब समझ सकते हो मेरा कंटेंट चुराते हैं लाइक मगर उसको थोड़ा भी मेहनत नहीं करते तो चलो उसको उसका बात भाई छोड़ते हैं अगर इसके और भी एपिसोड देखना है तो भाई राइट के ऊपर क्लिक करें और इसका भाई पिछला वाला एपिसोड देखना है तो लेफ्ट के ऊपर क्लिक करें देखने के लिए धन्यवाद शुक्रिया शब्बा खैर बाय सी यू टाटा फिर मिलेंगे बाय बाय फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बाय